Ikaw lang naman talaga Ikaw lang naman talaga Natatakot na baka Natatakot na baka Pagising mo may bago na Pagising mo may bago na Wala kang dapat ikatakot Wala naman na talaga Kahit napapagod na tayo kakabog Hinding hindi susuko Problema man ay alam Dahil na nasa mga lambingan natin Likey